bizə qarşı olan bu dəhşətli hücumların qarşısını almaq üçün e, Cəmil müəllimin yazdığı bir şərh yetərli deyildi. Bunun üçün ayrıca bir status mütləq yazılmalı idi. Çünki bilirsiniz ki, şərhə diqqət olmur, şərh o qədər də əhəmiyyət daşımır və orada ayrıca bir status mütləq yazılmalı idi. Hətta bəzi dostlar məndən də onu umurdular. Mən dedim ki, sədrimiz yazıbsa, sədrimizin fikri bizim ümumi fikrimizi ifadə edir, ehtiyac yoxdur. Çünki biləsiniz ki, e, Qərbin bir nömrəli prioriteti bu azların hüquqlarıdır. Bu üzdəniraqlardır. Ona görə də onlar çox həssas yanaşırlar. E, İsmail Ucallar, Allah bu nə dəhşətli bir şeydir. Deməli siz onun səhifəsinə baxın Facebookda. İngiliscə onun bir dənə e, Facebookda profili var orada nə şüvənlik eləyir? Deməli, xalq cəbhəsinin tərəfdarı Eldəniz e, e, Quliyev bizi belə elədi. Xalq cəbhəsinin tərəfdarı Qabil Məmmədov belə elədi. Bizi qoruyun Əli Kərimlinin əlindən, bizi qoruyun cəbhənin əlindən. Cəbhə bizi öldürür, cəbhə bizi məhv eləyir. Cəbhənin əlacı olsa ölkədəki bütün üzr istəyirəm, geyləri yığar, nə bilim, yandırar, öldürər. Xədicə sağ olsun, Xədicə girib onun statusunun altına ağzına gələni yazdı ki, sən utanmırsan, bu qədər qərəzli eləyirsən. Eldəniz Quliyevin cəbhəyənə aidiyyəti var, ya Qabilin Qabildir, Qalibdir, nə də o yaramaz gedənin. Bəli. Onun nə nə aidiyyəti var xalq cəbhəsinə? O heç onlar üzvləri də deyil. Eldəniz bəy Milli Şuranın üzvüdür, müstəqil ziyalıdır. Qabil də ümumiyyətlə Qabili də heç kim qəbul eləmir, nə cəbhədə, nə Milli Şurada. Nəysə bunun cavabını verirdi. Onun əvəzində təsəvvür edirsiniz. O indi də düşdü Xədicəyə nələr dedi ki, sən də riyakarsan, ikiyüzlüsən, sən də Əli Kərimlinin ikinci Sevinç Osman qızına çevrilmisən, nə bilim nə. Amandır, mən stres yaşayıram, çox-çox üzr istəyirəm. Deyir, mən və ərim neçə günlərdir bu statusa görə dəhşətli stres yaşayırıq, özünüzə gələ bilmirsiniz. Güldəyin xanım, üzr istəyirəm, kişi qəhvəsindən başqa nə gözləyirsiniz? Elə də yazıb. Mən çox uzun istəyirəm, yəni. My husband and me. Mən, Mənim ərim və mən stres yaşayırıq deyir. Güldəyə xanım, mən çox təəssüf edirəm ki, 41-45-də Hitler o geyləri qırıb qutarmadı. İclasımız canlı yayıma gedir ha, ehtiyatlı olun. Yaxşı da, <laughs> geçsin də.